Тема нашего сегодняшнего урока – тануин. Тануин бывает трех видов. Фатхатани, касратани и ломматани. Тануин бывает только в конце слова – вы никогда его не увидите. Ни в начале, ни в середине слова. И еще тануин – это признак исма. Он не бывает ни у предлогов, ни у действий, а только у названий предметов. Давайте посмотрим, как он читается. с, с каждой арабской буквой. همزة فتحتين أن همزة كسرتين إن أن إن همزة ضمتين أن أن إن أن با فتحتين بن با كسرتين بن بن بن دا ضمتين بن بن بن بن تا فتحتين تن تا كسرتين تن تن تن تا ضمتين تن سا فتحتين سن سا كسرتين سن سن سن سا ضمة سا ضمتين سن سن سن سن جيم فتحتين جن جيم كسرتين جن جن جن جيم ضمتين جن جن جن جن حا فتحتين حن حا كسرتين حن حن حن حا ضمتين حن حن حن حن خا فتحتين خن خا كسرتين خن خن خن خا ضمتين خن خن خن خن دال فتحتين دن دال كسر دال كسرتين دن دن دن دال ضمتين دن دن دن ذال فتحتين ذن ذال كسرتين ذن ذن ذن ذال ضمتين ذن ذن ذن ذن را فتحتين رن را كسرتين رن رن رن را ضمتين رن رن رن رن زاي فتحتين زن زاي كسرتين جن زن زن زاي ضمتين زن زن زن زن سين فتحتين سن سين كسرتين سن سن سين سين ضمتين سن سن سن سن شين فتحتين شن شين كسرتين شن شن شن شين ضمتين شن شن شن شن صاد فتحتين صن صاد كسرتين صن صن صن صاد ضمتين صن صن صن صن ضاد فتحة ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضن ضن ضن ضاد ضمتين ضن ضن ضن ضن ضا فتحتين طن طا كسرتين طن طن طن طا ضمتين طن طن طن طن ظا فتحتين ظن ظا كسرتين ظن ظن ظن ظا ضمتين ظن ظن ظن ظن عين فتحتين عن عين كسرتين عن عن عين عين ضمتين غين فتحتين غن غين كسرتين غن غن غن غين ضمتين غن غن غن غن فا فتحتين فن فا كسرتين فن فن فن فا ضمتين فن فن فن فن قاف فتحتين قن قاف كسرتين قن قن قن قاف ضمتين قن قن قن قن كاف فتحتين كن كاف كسرتين كن كن كن كاف ضمتين كن كن كن كن لام فتحتين لن لام كسرتين لن لن لن لام ضمتين لن لن لن لن ميم فتحتين من ميم كسرتين من من من ميم ضمتين من من من من نون فتحتين من نون كسرتين من نن نن نون ضمتين نن نن نن نن ها فتحتين هن ها كسرتين هن هن هن ها ضمتين هن هن هن هن واو فتحتين ون واو كسرتين ون ون ون واو ضمتين ون ون ون ون يا فتحتين ين يا كسرتين ين ين ين يا ضمتين ين ين ين ين Тренируйтесь читать сами дома каждую буковку с танвином. А на следующем уроке, Аллах, мы уже будем читать слова, в которых есть тануин.